नमस्ते दोस्तों आल्फा इंडियन मैन का सेकेंड वीडियो में आप सबको स्वागत है इस वीडियो में आप मेरी बीएड की प्रोग्रेस देखेंगे और आप ये सोच रहे होंगे क्यों मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ मेरे कई सारे व्यूअर्स हिंदी बोलने वाले हैं इसीलिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा एक्चुअली मेरा मदर टंग कन्नड़ा है so so, coming to the point guys come close I started using minoxidil on March 15th so today is uh, May 17th by this time I have stopped using it for 15 days continuously in between मेरा प्रोग्रेस दिखाऊंगा आपको ये मेरा लेफ़्ट साइड है आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं था आप बहुत सारे आप वेलेस हेयर देख सकते हैं ये वेला सेर क्या होता है कि जस्ट लाइक बेबी हेयर्स आप जब बच्चों में यंग बच्चों में जो आप देखते हैं नए बाल जब आते हैं उनको ऐसा ही होता है ये पहला स्टेज है ये आकर्ष अपने आप चले जाता है और इसके बाद आप जो यहाँ पे देख रहे हैं टर्मिनल बाल ये बहुत थिक होता है ब्लैक होता है और नीचे भी ये starting three two six months ये रहेगा और सिक्स मंथ्स के बाद आपको धीरे धीरे परमानेंट एयर आने लगेंगे और मैंने अपना बाल सारा शॉर्ट कर दिया था क्योंकि मैं मिनोक्सोडा मेरे भी सर पर भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे साइड पे यहाँ पर सो so, मैंने देखा है दोस्तों कई सारे मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे कि उनको किरक्लैंड मिनोक्सोडाइली चाहिए या रोगिन मिनोक्सोडाइली चाहिए ऐसा कुछ नहीं है आ, देखो मेरा मैंने इस ब्रांड को इस्तेमाल करके मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है मेरा दोस्त है वो एक आ, दूसरे ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है ये भी सस्ता है ये सिर्फ फोर ट्वेंटी नाइन रुपीज़ में मिला मिलता है इसको खुद डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था तो ऐसा नहीं कि आपको क्रिकलैंड मिनसोडाली लेना है दूसरा नहीं वर्कर ऐसा कुछ नहीं है सो साइड इफेक्ट्स आपने देखा होगा अब तक मिनोसोडा इस्तेमाल करके एक इच्छी स्किन हो सकता है उसके लिए आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें आ, दो घंटे के बाद सो so, आप जब मिनोसोडा लगाते हैं अपने बियर्ड के लिए मेक श्योर sure कि वो चार घंटे तक आपके फेस पर डिस्टर्ब ना हो ऐसे ही रखे और फर्स्ट सेशन के बाद दूसरे सेशन डे के लिए एट आवर्स गैप हो उसकी आप फॉलोअप करें और और एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको टायर्डनेस फील हो सकता है मिनोक्साइडल अप्लाई करने के बाद टायर्डनेस फील हो सकता है इसका कारण ये है कि मिनोक्साइडल में आ, आप देख सकते हैं अल्कोहल होता है 30 परसेंट अल्कोहल कंटेंट है इस टूगेन मिनोक्सोडाइल में और इस ब्रांड की मिनोक्सोडाइल में 40 परसेंट अल्कोहल होता है क्या होता है कि अल्कोहल आपके अंदर सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व होता है तो आपको टायर्डनेस फील um, होता है तो मिनोक्सोडाइल भी एक हार्ट का मेडिसिन है आ, तो आपकी हार्ट रेट भी स्लो डाउन कर सकता है तो वो भी एक वजह हो सकता है कि आप टायर्ड फील हो दोस्तों आप सबको इस मिनोक्सीडाइल गियर जर्नी या बार जर्नी जो कुछ भी आप कर रहे हैं इस इसमें आप कंटिन्यूस करते रहें मोटिवेटेड रहें इसके लिए मैं एक पद सुनाऊंगा आप सबको एक बढ़िया सी मोटिवेशनल और ऐसा है एक असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई और देखो उसे सुधार करो क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जंग का मैदान छोड़कर मत भागो तुम जंग का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सो so, इससे दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरे वीडियोस से आपको सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह मिला होगा तो प्लीज़ आप, सब्सक्राइब करें thank you for watching peace Bharat माता की जय जय हिंद